y las que sí subo son las que realmente este, sí dicen algo. Dicen, como te había dicho, dice una, una fiesta, dicen una costumbre o dicen una tradición. Y yo pienso que esas fotos van a ayudar a, conocer. Mi nombre es Alejandro Linares García, vivo en la Ciudad de México, de hecho a mí me gusta la fotografía y junto con mi esposa que es Leanne, este, ella escribe los, los, Los, este, los artículos y yo lo apoyo en las imágenes de diseña, diseñador gráfico. Y, esa es mi, mi, visión de como artista, de poder ver este, la, la, imagen como si fuera un cuadro, como si fuera este, algo artístico, pero además algo que la gente pudiera conocer, ya que estas fotos las ven mucha gente y las ven en todo el mundo redescubran, que lo que a lo mejor tenían en un principio la imagen de México, eh, quizás con estas fotos eh, puedan ver otra forma de, imagen. Dice, wow, México es algo más que, que, Chile, que Chile y tortillas, ¿no? Sino que hay una gran variedad, cambie su manera de, pensar, conozcan más este, lo que es México por medio de la tradición, por medio de la cultura, por medio de, sus fiestas, sobre todo sus fiestas, que dan a conocer muchas cosas. Pienso que hay, que hay una gran comunidad, sobre todo ahorita que vi aquí en esta Wikimania, todos tienen sus imágenes, todos tienen sus culturas y, y sus cosas favoritas. Y si compartimos todo esto, se hace más grande. Entonces creo que el conocimiento, que es la base de Wikimedia, de dar a conocer las cosas que existen en todo el mundo, dar a conocer eso que la humanidad tiene, lo que es en todo el mundo, conocer sus tradiciones, sus culturas, sus comidas, sus, este, sus poblaciones, decir cómo es su, su zona de donde ellos viven, cómo viven, y eso es muy interesante para todo el mundo. Si nos compartimos todo eso, conoceremos mejor el mundo y a lo mejor quizás podamos poder <laughs> cuidar mejor el mundo.